lesbios est pulcher. Quid ni? Quem lesbia malet quam te, cum tota gente catulle tua? Sed tamen hic pulcher vendat cum gente catullum si tria notorum savia reperere